Google is eigenlijk uh, wearable technology en wearable wordt het genoemd, een draagbare technologie. Het is een hands-free eh, apparaat en je draagt het met je mee. Kijk, je, je, moet je voorstellen, je hebt die glas op je neus. In dit geval dan bijvoorbeeld een DJ. Eh, je staat dingen te doen en verschillende apps komen soms even in beeld met een melding of een boodschap. Of die hebben iets ontdekt of die, die willen iets. Nou, dat, wat voor een app zou dat kunnen zijn? Dat is dan even de vraag.